こんにちは、粟田洋介です。この間額にこんな感じで色を塗ったんですけど、この額に入れようと思った絵にこの額が合わなかったので、今回はこの額に合うように紫の絵を描こうと思います。それで、キャンバスを紫色に塗ってあるんですけど、こうやってはめて、この額に入れてかっこよくなるような絵を描きたいと思います。 こんな感じの絵が出来上がりましたグフに入れるとこんな感じになりますこれは3つの輪というタイトルを付けました普通は額に合わせてとか絵を描かないんですけどまあたまにはいいかなと思いましたので今日絵の具はこの6色しか使いませんでした額にピンク青紫系が入っているので紫が2色の青ですねそれからマジェンタで白と黒を使いました